Hello and welcome to Astro Tree Hindu धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है पितरों को लेकर हर राज्य में कई तरह की कहानियाँ कही जाती हैं। कहा जाता है कि पितृ पक्ष में दान आदि करने से पितरों को शांति मिलती है ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पितरों को लेकर क्या कहानियाँ और यह पितर रहते कहाँ हैं। पहले आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास में पूर्णिमा दिन से पितृ पक्ष शुरू होता है इस बार श्राद्ध पक्ष बीस सितम्बर ऐसी शुरू हो गया है जो छह अक्टूबर दो तक चले मिलेगा इन पंद्रह दिनों तक किसी की तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए मान्यता है कि यमराज भी जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि अपने परिजनों से तर्पण ग्रहण कर परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं कहा जाता है कि पुण्य करके पाप से छुटकारा पाया जा सकता है वही जीवन काल में अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलती है और बुरे वक्त करने वाले या पाप करने वाले व्यक्ति को नरक में जगह मिलती है लेकिन कई धार्मिक किताबों में एक ऐसी जगह का भी वर्णन मिलता है जो स्वर्ग और नरक दोनों से अलग अलग होती है कहा जाता है कि यह वो जगह है जहाँ पितर यानी हमारे पूर्वज मोक्ष मिलने वहाँ ही रहते हैं कहाँ रहते हैं पितर हिंदू आख्यानों के जानकार देवदत्त पटनायक अपनी किताब मिथ इक्वल्स मिर्च में पितरों को लेकर लिखते हैं पितरों के लिए एक अलग जगह है उन्होंने किताब में लिखा है नरक का एक निवासी आखिरकार स्वर्ग की ओर से रुख कर सकता है लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ कोई आशा नहीं है इस जगह को पुत कहा जाता है यह पितर के लिए आरक्षित है जो मृत्यु लोक में फंसे हैं जहाँ पुनर्जन्म की कोई आशा नहीं है कैसे रहते हैं किताब में चित्र के जरिए समझाया गया है कि पितर पुत लोक में उल्टे लटके रहते हैं और उनके पांव रस्सी से ऊपर बंधे होते हैं हालांकि हिंदू आख्यान के शब्द विज्ञान के मुताबिक पुरुष रूप के बारे में कहा जाता है कि वह आत्मा और भावना का प्रतिनिधित्व करता है जबकि महिला स्वरूप पदार्थ और शरीर का बूढ़े पुरुष आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं वही रस्सी नश्वर शरीर का प्रतिनिधित्व करता है जिससे जीव संसार से बंधा हुआ है कहा जाता है कि अगर धरती पर उनके सभी वंशज बच्चा पैदा करने से मना कर दे तो वो संसार से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं वे प्रलय तक फंसे रहेंगे कब होता है पितरों का पुनर्जन्म किताब में लिखा गया है पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब कोई अपना या वंशज संतति पैदा करे जो बिना बच्चा पैदा किए मृत्युलोक को सिधार गए उनके पास धरती पर कोई ऐसा नहीं बचता जो उनके लिए पुनर्जन्म सुनिश्चित कर सके वे पुत में रहने के लिए बाध्य हैं। इसलिए एक बेटे और बेटी को संस्कृत में पुत्र और पुत्री कहा जाता है जिसका अर्थ है पुत से मुक्ति दिलाने वाला एक बच्चे को जन्म देकर व्यक्ति न केवल अपने पुरखों का कर्ज अदा करता है बल्कि पितर को भी मृत्युलोक से जीवलोक में भागने में मदद करता है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले